بخش اول دستگاه ماهور کوک ماهور دو سل دو هست که البته همونطور که توضیح در اجرای این کتاب نیم پرده پایین تر ساز کوک شده تمرین انگوش گذاری روی سیم اول برای اجرای قطعات ابتدا سعی کنید اونها رو بخونید و با پا زدن اونها رو تمرین کنید این وزخانه و سلفش به شما کمک میکنه که درس ها رو بهتر یاد بگیرید و بهترش را کنید در این تمرینات میبینید که یک سری خطوط عمودی در حد خط حامل وجود دارند که این خطوط عمودی به خط میزان معروفن و لابلای این خطوط رو با بهشون میگیم میزان که قطعات مساوی یک قطعه موسیقی هست و بخش های مساوی قطعه موسیقی میزان گفته میشه بعد از که دل یک عدد چهار چهارم به معنی کسر میزان وجود داره که چون میزان ساده است و باید بدونیم که اگر صورت کسر دو سه یا چهار باشه اون میزان میزان ساده است در میزان های ساده صورت کسر نمایانگر تعداد ضرب و مخرج ضرب نمایانگر نوع ضرب چهار تا یک چهارم در هر میزان چهار ضربه پا در هر میزان وجود داره که ارزش هر ضربه پا یک چهارم واحد موسیقی یا همون گرد هست سعی کنیم دوتای ابتدای هر میزان رو کمی محکمتر از بقیه بزنیم که اون آکسان ابتدای میزان یا سرزر نمایش داده بشه دو دو دو سکوت کنگوش دوم پرده پنجم رم کنگوش اول روی پرده دوم بود سراغ فا پرده ششم انگوش سوم تمرین رو با سرعت 60 اجرا میکنیم البته هنرجویان در ابتدا با سرعت 40 یا 50 شروع کنم به تمرین بعد که کمی روانتر شدن سرعت رو بالا ببریم بعد که روون شدیم با صورت تون اجرام کنیم